上周，联发科公布了下一代旗舰 5G SoC 天玑九千。我本来以为天玑九千只是天玑一千二的例行升级版，会是四个 A 七幺零搭配四个 A 五幺零。没想到在看了联发科的 PPT 之后，我发现这款 SoC 并不简单，不光用上了 Cortex x 二大核，在性能上也有与下一代高通旗舰 SoC 骁龙八 G X Gen 一一战的实力。我是小夫。 这期视频，我想来聊聊天玑九千这颗有可能会挑战高通旗舰地位的联发科芯片。今年的旗舰手机芯片可以说是集体翻车，惨不忍睹。三星和高通过于激进的核心配置和不甚理想的制程工艺，导致旗舰芯片发热严重。骁龙八八八在某些应用下的体验，甚至还不如上一代的旗舰骁龙八六五。反而配置上有点敷衍的天玑一千一和一千二，竟然有着还算不错的表现。 一方面是由于天玑一千一和一千二没有硬上 Core iX 大核，另一方面也得益于台积电优秀的六纳米制程。说到制程工艺，其实去年猎户座和骁龙的严重翻车也不能全赖三星的五纳米工艺。另一部分原因是高通和三星在没有做好充足准备的情况下硬上 Core iX 导致的。联发科的天玑一千一和一千二在各项参数上都有点敷衍，以至于在很多方面或多或少的有些不尽人意。 比如最高仅支持到 LPDDR4X 二幺三三的内存，AI 性能也平平无奇。而联发科刚刚公布的下代旗舰 5G SoC 天玑九千则完全不一样，不光用上了台积电的四纳米工艺，CPU 更新到了 Armv9 架构，还用上了 Cortex-X2 大核，GPU 也升级到了最新的 Mali G710，同时还实现了三 ISP，提供了对 LPDDR5X 内存的支持。 还支持 8K 三十帧编码和 8K 六十帧解码，各项参数不光达到了真旗舰级别，甚至在性能上还有可能赶超即将发布的下代骁龙旗舰 SOC。与天玑一千二稳扎稳打的核心配置大相径庭的是，天玑九千在 CPU 核心搭配上非常的激进，不光用上了 Cortex 二大核，还进一步加大了缓存。与天玑一千二类似的是，天玑九千同样采用了高频率核心的策略。 c o r t e 1 x 2大核和 A710 中核分别达到了 3.05GHz 和 2.85GHz。作为对比，同样是走超高频路线的5纳米 SOC 三星猎户座2100的 X1 大核和 A78 中核的频率分别是 2.9GHz 和 2.8GHz。看来联发科对台积电的4纳米制程信心满满呀。从联发科的 PPT 来看。 天玑九千相比于今年的旗舰 SOC，也就是骁龙八八八和猎户座2100，有最高百分之三十五的单核性能提升和三十七的能耗降低。这样的性能提升，一部分是得益于天玑九千的超高频率大核和大容量缓存，另一部分则是由台积电的四纳米制程带来的。这里多说一句，台积电的四纳米节点并不是全新的下一代工艺，而是在五纳米制程上优化的产物，兼容现有的五纳米设计。 相比于五纳米，台积电四纳米有大约百分之六的性能提升。有意思的是，天玑九千上的四颗 A 五幺零小核并没有采用 ARM 公版推荐的两个核心共享二级缓存和 c m d 的伪双核设计，而是更为传统的为每个核心设计独立的 c m d 管线和二百五十六 KB 二级缓存。联发科的这种小核设计，优势是可以最大化的发挥小核的性能，但同时也会增加小核的能耗和发热。我猜测。 天玑九千上的小核频率由上代的二点零 G 赫兹降为一点八 G 赫兹，就是出于控制发热和能耗的考虑。除了二级缓存翻倍以外，联发科也为天玑九千配备了八兆三级缓存和六兆系统级缓存。作为对比，骁龙八八八的三级缓存和系统级缓存分别是四兆和三兆。哎，天玑九千这个缓存容量是不是有点 AMD Ryzen 的味儿了？看来 MTK 深得 AMD 堆缓存真传呀！ 至于内存，天玑九千支持 LPD. 点五三二零零和 LPD. 点五叉三七五零内存，在搭配 LPD. 点五叉三七五零内存时，可以获得六十 GB 每秒的带宽，已经达到 Apple Silicon M 一的带宽水准了。而在 GPU 方面，天玑九千搭载了十核心 m a l e y G 幺零，运行在八百五十兆赫兹左右。看过今年七月 ARM 公版 GPU 解析视频的观众估计还记得。 ARM 的 G710 在架构层面为每个着车器新增了一组执行引擎。不严谨的来讲，单核心的 G710 大约相当于两个 G78。要说这新盖中盖牌高钙片儿啊，一片儿顶过去五片儿。所以简单粗暴的来理解的话，天玑九千上的十核心 G710 基本可以理解为等效二十核 G78。从联发科的 PPT 来看。 天玑九千的 GPU 性能相比目前的旗舰 SOC，也就是骁龙888或者猎户座2100，有百分之三十五的性能提升和百分之六十的能耗降低。由于采用了台积电的四纳米制程，天玑九千的 GPU 性能可能会稍强于二十核 G78 的 Google Tensor，实际性能可能接近或超过麒麟九千上的二十四核 G78。如果 PPT 中宣传的 GPU 性能提升可以在大部分手机上复现的话， 那能与天玑九千一战的，大概只有下代猎户座 RDNA GPU 了。不过，天玑九千 GPU 的亮点其实并不在于性能，而是更低的能耗。众所周知，今年旗舰 SOC 集体翻车，主要的原因在于能耗和发热控制的不理想，导致各家旗舰手机有劲儿使不出来。更低的 GPU 功耗，对于手机终端厂商来说，意味着更简单的散热设计；对于用户来说，也意味着更长的续航、更持久的性能释放。 和更好的游戏体验。至于看起来比较亮眼的光线追踪功能，其实是在软件层面实现的，并不是硬件光追。想获得 RTX 一般的光追效果并不现实。此外，目前支持光线追踪的手机游戏寥寥无几，而等到光追手游普及，最快也要到明年夏天，甚至二零二三了。除了 CPU 和 GPU 的升级外，天玑九千的 AI 处理器 a s p 和五 G 基带也有着重大升级。 这次天玑九千上的 AI 处理器终于也升级到了第五代，相比于天玑一千二有百分之四百的 AI 性能提升和能耗降低，与今年谷歌旗舰 Pixel 六上的 Google Tensor 相比，也有大约百分之十五的性能优势。而在图像处理器上，天玑九千也终于赶上了旗舰 SOC 们，实现了三 ISP，支持 WQHD 加分辨率下一百四十四赫兹。 或者 FHD 加分辨率下百八十赫兹十比特 HDR 显示，同时天玑九千的 3SP 支持最高单摄3.2千万像素，或者三摄三千两百万像素。单从参数上来看，天玑九千显然已经超过了今年的火龙八八八。同时，通过 3SP 还可以实现三摄摄像头并发拍摄二百七十帧十六比特 HDR 视频，再配合全新的 AI 处理器。 看来 AI 自动抠视频和抠图在天玑九千上也指日可待了。在 5G 通讯方面，天玑九千就显得有点中规中矩了。虽然支持 Sub 6 5G，但是仍旧不支持毫米波，而最高 7Gbps 的下行 5G 带宽，相比于火龙888还是差了一点儿。高通在移动通信领域的技术积累果然不容小觑。总体而言，天玑九千的梦幻配置非常令人期待，但从硬件参数和泄露的跑分上来看， 天玑九千的确有与高通未来旗舰 SOC 骁龙八 G 叉 G 一一较高下的实力。我最担心的并不是天玑九千的性能，而是软硬件厂商愿不愿意花费精力为这款 SOC 做优化和适配。毕竟在安卓手机逐渐快餐化的年代，潜心优化显然不如开发新机赚钱。考虑到今年各个手机厂商对骁龙八八八着力宣传的三摄像头并行录制非常冷淡。 而支持可变速率逐射器和光追的游戏也是雷声大雨点小，我对天玑九千隐隐有点不好的预感。明年的安卓旗舰 SOC 很有可能会形成三足鼎立的局面。高通骁龙靠着多年的技术积累和软硬件适配，在短时间内肯定还是稳坐市场第一的位置。三星猎户座靠着全新的 RDNA GPU 可能会异军突起，在手游市场获得举足轻重的地位。 而联发科靠着极具性价比的产品和优秀的能耗，或许会成为手机芯片行业的 AMD。哦，对了，还有逐渐崭露头角的紫光展锐，也同样不容小觑。那么，这期视频就到这里了。如果您觉得本期视频还有点意思，欢迎在视频下方留言参与讨论，也不要忘了订阅我的频道。我是小夫，我们下期再见。